यहाँ पर आपको जो है एक कैलेंडर का ऑप्शन मिल जाता है जो कि काफ़ी न्यू डिज़ाइन प्रोवाइड कर देता है बात करें इसकी नोटिफिकेशन पैनल की नोटिफिकेशन पैनल आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन पैनल आपको कुछ इस तरह का मिल जाएगा और बात करें इसकी स्टेटस बार की स्टेटस बार में आपको network icon battery icon and VoLTE icon ये भी आपको कम्प्लीटली न्यू डिज़ाइन का मिल जाता है बात करें इसकी कंट्रोल पैनल की कंट्रोल पैनल आप देख सकते हैं जो कि आपको काफ़ी सिंपल लुक के साथ मिल जाता है हमें काफ़ी अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड कर देता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बात करें इसकी सेटिंग के इंटरफेस की तो सेटिंग का इंटरफेस भी आप देख सकते हैं कि आप काफ़ी सिंपल लुक में मिल जाता है इसमें अभी डार्क मोड इनेबल है तो चलिए एक बार इसका डार्क मोड पहले ऑफ कर देते हैं तो मैंने डार्क मोड कर दिया ऑफ और देख सकते सेटिंग के अंदर फिर आपको काफ़ी सिंपल लुक में मिल जाता है इसमें ज़्यादा कुछ आपको कस्टमाइजिंग नहीं दिया गया है किसी भी डिज़ाइन में थोड़ा बहुत आइकन में आपको जो है थोड़ा सा चेंजिंग मिल जाता है बात करें इसकी डायला पैड की विदाउट डार्क मोड में तो आप देखिए डायला पैड भी आपको काफ़ी सिंपल लुक में मिल जाता है देख सकते हैं कि इसका आइकन जो आइकन आपको काफ़ी डिफरेंट लुक के साथ मिल जाता है जो कि काफ़ी कमाल का लुक प्रोवाइड कर देता है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो चलिए चलते इसके लॉक स्क्रीन पर बात करें इसकी लॉक स्क्रीन की तो लॉक स्क्रीन आप जैसे लॉक स्क्रीन आपको काफ़ी कमाल का मिल जाता है यहाँ पर आपको टाइम स्टाइल चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है जैसे कि आप यहाँ पर देखते एरो दोनों साइड में आपको मिलता है तो आपको जो सी पसंद हो आप उस टाइप का रख सकते जैसे कि मुझे ये वाली पसंद थी तो मैंने ये वाली रखी है एक ये वाली मिल जाती है और एक ये वाली मिल जाती है और एक ये वाली ये वाली मिल जाती है तो तीन तरह